大丈夫これって毒電波あるおお行っちゃった展開が急すぎる。 詳しいことはよくわかんないけど現状を整理して理解すると私安藤りんごはぷよぷよを消す力を手に入れたということだなよし何はともあれ部室に戻ってみようおじゃ